Ya ka jela me kalia ka paunam haki buan ki benta. Haka perthai ka paunam kum ka jela ka bajur selaptam. Hapo Asia ka paunam da ka jingdan jong ka sinong ka bakuit tam. Kum juru ka pau haka jingriu spa jong ki jingtong jingtam. Ki luom ki wa. Bat ka culture. Henry Hangni nganu rajbih ka e eh, ka shinong ka behe tam po ka jalam kliya ko ble shibo ne ki subscribers baro ki ba juso to ban pe ki video sa ki channel story tala london ka jalam me kliya jungi ka nam. kum ka jalla ka ba jus lap tam ka prthai ka jingbun lo ka jing pahu jong ki jing thung jing tap ki so ki pai kham tam uso nyam tra ka shinong maulenong kum ka shinong ka ba tam ha po asia Henry roi hang ni ngan wa raj phi ka e ka shinong ka ba tam ha po ka jala me kale ya ka shinong so kam ka dei ka shinong ka ba tam ha po ka jala me kale ka shinong so kam ka don ha po ka block mau keneng ha po ka east kazil district ka ching ching arpu arkilometer na kanung ba shilong Katkum ka General Census jonggas nem arajar katwe. Ka sinong sorang kam ka don. Siajar laipu kundai teli kilong iing. Bat ka jingdon briu hapok katai ka sinong kalong. Sanajar nyaus pa laipun riungut. Arajar praspa pa arpusangut kidai ki senrang. Bat arajar kendai spa kat arnut kidai ki kentai ki kena ki ba hapo kan riu snem ki don shiajar shi spa khat sangot kamut khat kendai point sau sau persen na ka jingbun beriu hapo ka sinong lada keng kelum lan average ya ka jingdon jong ki kena seorang kam kalong shiajar aku sangot katam ban ya ka average jong ka jingdon kena hapo ka jelam kelia kendai spa nyopongut ladangin paipat sya ka tho ka puli ka shinong so rang kam ka dei ka balakiu sya ka mat pha ha ka tho ka puli lani ka literacy kat kum ka census jogas nem ar jar khat wei ka so rang kam literacy rate ka tam ya ka literacy rate jong ka jela me khlea ka so rang kam literacy rate ka dei prafusau 0.7% การบากับเมคลาลิตรสิริตก็ได้เนียวผู้สาวพอยน์สาวผู้ไหลเปอร์เซ็นต์ฮัสโซเรนคำกับลิตรสิริตจงกิชนรังกิลองพระผู้อาร์พอยน์ไลผู้ไหลเปอร์เซ็นต์การบากิกันไทยปัดพระพุนเรียวพอยน์สันพูเปอร์เซ็นต์กิกันไทยกิตัมยกิชนรัง